hujan mengenai ke sa araw na ito, nandito po naman ang part 2 ng ating Pajalibi Serie. Sa pagkakataong ito, ay atin pong dinala rito ang 30 mga kabataan. At sa pagkakataong ito, ito po ay pa-birthday ni Ma'am Remy Udo. Ayan, so ngayon po ay may nagpa-birthday sa atin, no? kaya kayo nandito. Ha? So, kakain tayo ngayon. Pagkatapos, bago tayo kumain, dapat mag-prayer muna tayo. And, and then, kakanta tayo ng happy birthday sa may sabay ha? happy birthday po, Ma'am Remy Kodo. Uh, ah, salamat po sa inyong uh, ah, uh, libreng pagkain dito sa Jollibee. Maraming salamat po at uh, napili nyo yung aming mga bata sa aming area. Parang isang Sumali kayo po yung coordinator, ano? At kayo po yung coordinator uh, sa mga batang ito. Yes po. Maraming salamat din ha. Thank you so much po. Salamat din po sa inyo. Kapag Aid community um, sa pag-celebrate, pag, um, pag-share ng inyong blessing. More blessing to come and God bless you. happy birthday po, Ma'am Remy Kudo. Uh, ah, salamat po kasi kami yung na, ah, bali yung sa lugar namin yung napili. Maraming bata po yung natalo. Ay, ito, sila ngayon tuwang-tuwa, nagja-jollibee. Nakakain sila ng masarap. Thank you po, thank you po, napili po yung lugar namin. Kasama po yung anak ko doon, tsaka yung pamangkin ko. Dito sila ngayon kumakain. Salamat po. beses ka na nakapunta ng Jollibee? Isa pa lang. Ayun pa lang? Okay. Ikaw, kuya, ha? Kailan, ilang beses ka na nakapunta? Tatlo. Tatlo? Tatlo si kuya, tatlo. O, sino yung mga first time dito sa Jollibee? First timer? Yung mga una pa lang sa Jollibee, taas ang kamay. Wow, ang dami, no? So, ito, ito, ito yung mga first time. Una pa lang dito sa Jollibee. Ang dami mga pastels. So at least, uh, nandito na kayo. Ano masasabi mo kuya na nandito ka na sa Jollibee? Masaya. Masaya ka? Uh, ikaw kuya, masaya ka ba? Ha? Parang hindi ah. <laughs> bata at sana po magkatulong sila sa pag-aaral. God, sana, sorry po sa lahat ng ginawa mga sa amin at sa lahat ng ginawa namin sama. Jesus, ito na po. God, bless. yan, kasama ba ang anak mo rito, yan? Uh, ah, anong pakiramdam mo yan na nakasama anak mo? Anong kasama yan? Saya. Ito mamay mo ba? Yan, pamangkin mo. Ito, anak namin. So, makulit kaya sa naman Oo, oo, oo. Kami mga kasama mga nanay kasi minsan makulit pa, tapos na si Kasaw. Sige, kain na kayo ha, kain na. ayan at natapos po mga kaibigan ang ating uh, pagpapakain sa mga bata. And of course, pagkakataong ito, maraming maraming salamat Ma'am Remy Kudo. Maraming maraming salamat sa iyong pagmamahal at pa-birthday sa mga batang ito. Kahit nasa malayo ka, hindi mo pa rin sila nalilimutan. Bueno mga kaibigan, kung inyo pong naibigan at nagustuhan, ang vlog nito ay hihiling lang po sana ako na i-like, i-share at syempre uh, pindutin ang subscribe button at bell button uh, para maging updated kayo sa susunod pa nating mga video. Ako po muli si Taong Gala at ito ang ating charity mission sa mga batang nakatira sa Gruwar Puma. Ito ang mga batang nasa tabing ilog ang kanilang mga tahanan. Maraming maraming salamat po. you